你想吃什么？什么都可以。面条吗？不想吃，有别的吗？点心吃吗？不要点心，要能吃的饱的。那我们去吃火锅吧。火锅花太多时间了。嗯。炒饭吧，简单的。炒饭太多油了，我想吃简简单单的。 喝白水吧，最简单的。讨厌。